რას აქვს სურვილი დიდი ხანია მე ეს ვიცის ყმაც იციან რომ ოჯახი უნდა იყოს ერთად მისი მეუღლე შვილი არის ბერლინში საქმიანობს მის მეუღლე იქ თვითონაში რა უწევდა უწევდა წასვლა ამიტომ ეს პირველი ცდელობა არისო მინისტრის მხრიდან რომ პრაქტიკულად უხდებ და მას რაღაცა პრობლემული თარება ეს საქმიანობა. არ არის корректული ახლა მისი რომელიმე ფიგურასთან მიმა. მე ვიცი და მეურმა იცით, რომ ის ძალიან კვალიფიციური ადამიანია და არავის კაცი არასოდეს არ ყოფილა.